seu pai foi restaurador, que nem você é um restaurador. Sim. Você seguiu a profissão do seu pai desde a juventude? Não, veja bem, não porque eu não pensava em estar hoje aqui no estúdio. Eu achava, pensava, melhor dizendo, que a minha, eu queria ser outras coisas, fora do meu pai. Mas eu ajudava sempre o meu pai, entendeu? Então vinha para cá, ajudava ele, sábado, vamos dizer assim, ele estava aqui, aqui olhando, ele me explicava. Então eu passei a ter noções do que é um violino, da restauração, reparação de um violino, entendeu? Então sempre ajudando, sempre todo sábado já praticamente quando ele pedia, ele estava precisando, porque eu sabia que ia precisar de uma determinada ferramenta, eu já estava pegando ela para ele. E assim foi, a parte teórica eu fui adquirindo. É. E depois, quando eu voltei, já casado e tudo, já voltei de Brasília, eu era para pegar, é, seguir uma outra profissão, tá? Uma outra linha de vida. Mas ele me pediu para que eu ficasse. Eu foi quando? fica aí porque, hein? Isso foi quando? Que ano? Ah, mas há uns 20 e poucos anos atrás. Assim, dizer a você, no momento não me foi a ideia. Mas ele me pediu. E ele dizia, não, isso aqui, poxa, isso aqui é de vocês, um dia eu vou embora, e com quem vai ficar isso, eu não queria que isso terminasse e tal. Ele pediu e eu fiquei sem jeito de dizer não para ele. Então, eu, tá bom, eu só quero é que eu fique, é eu com o senhor. E passei, nesse interim já tinha, meu irmão já trabalhava comigo também. Mas o meu irmão era na parte mais é, burocrática. Qual nome você Fernando Rocha. Mas o meu, o meu irmão não tinha muito jeito. Né? Ele, teoricamente ele conhecia, tá? se você desse um instrumento para ele, ele ia examinar e tal, e dizia, olha, precisa fazer isso, isso, isso, isso. mas pegar para trabalhar, mão, aí já ficava difícil. Né? E eu já tinha esse dom, entendeu? E eu fui ficando, ficando, ficando comecei a, ajudar meu pai, passei, passei quase quatro anos encostado ali na banca dele, ele trabalhando eu olhando, ajudando ele, é uns quatro anos assim. E depois quando ele chegou a um ponto já teve problema de, saúde, não poder eh, é, já atuar, como ele atuava, e eu passei então a atuar né? no lugar dele, né? fazendo o trabalho que anteriormente ele fazia. Né? Aí foi indo, foi indo, e hoje o que eu faço, tudo aprendi com meu pai. A técnica toda de trabalho, tudo, tudo, tudo foi a técnica que ele empregava na, na, na época em que ele trabalhava. Isso tudo também, essa técnica, ele pegou com o Lotur. O Lotur ensinou tudo isso a ele. Tanto é que na, na nessa nessa, declaração dele, vamos dizer assim, que ele deixou, ele diz que agradece tudo que ele foi ao clube. Uma homenagem até bonita dele em relação ao clube. Ele gostava muito do Locuta. É, Para quem, quem conhece o trabalho de bilheteria, só esse violino que eu tenho aqui diz tudo. O próprio Camargo, ele se encantou com ele ficou louco com tudo isso. Sem isso é uma obra de arte. Nem na Itália eu consegui ver instrumentos iguais. Tirando, lógico, aqueles né, consagrados. É, os consagrados também, nós vivemos maravilhosos. Mas os restantes, os posteriores, esse não tem não. Violino muito, muito bem feito. Depois você vai, vai tirar a foto, você vai ver que violino vai. Então, o Douturco, para o meu pai, foi um, um grande mestre. E, mas serviu bastante.